السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين ورجعنا لكم بموقع جديد روبن فيست روبن فيست طبعا موقع استثمار بعملة الروبل لكن قبل ما نبدأ شرح الموقع بحب أنبه حضراتكم أي استثمار بيكون على مسؤوليتك الشخصية يعني أي حد بيعمل إيداع يبقى هو إيه واثق إن إيه بيعمل إيداع بإرادته من يعني أنا مش غاصب على حد إن هو يدخل يعمل إيداع ولا مش غاصب على حد إن هو يروح يستثمر في الموقع آه عشان خاطر في تعليقات بتجيني يعني بيقول اتقي اللي يقول اتقي الله واللي يقول لي آه، يعني شويه تعليقات كده مش كويسه بصراحه انا والله العظيم انا كل اللي بعمله ان انا بجيب لكم المواقع اللي انا بشتغل عليها شخصيا يعني انا بشتغل على المواقع دي زي زيكم وبعمل ايداع زي زيكم يعني فاذا الموقع نصب او قفل يعني طبيعي اي موقع استثمار يعني اي ح... ما تثقش في اي موقع استثمار اي مش انا بشرح موقع استثمار بس بقول لك ما تثقش في المص... في الموقع اللي انا بشرحه تمام لان المواقع دي معظمها بتكون يعني زي ما قلنا مواقع الاستثمار بتاخد ايام وبتكفل وممكن ينصب علينا بعد يوم او اتنين يعني في مواقع بتكفل خالص وفي مواقع بتنصب على الناس وبتدهاش ارباحها فانت لو حابب تعمل ايداع او تشتغل على الموقع فده بيبقى على مسؤوليتك الشخصيه يعني انا مجرد ان انا بشرح الموقع مش بقول لك ان الموقع موثوق منه وان الموقع اكيد هيدفع لك لا المواقع دي بتبقى نصابه او بتنصب على الناس لكن بعد فتره معينه عشان خاطر تبقى فاهم ايه مواقع الاستثمار مواقع الاستثمار الموقع بقى بيفتح اول ايام فبيقوم الموقع يدي ارباح للناس وبيديها طبعا ارباح بتاعه الاستثمار ويجي بعد كام يوم يقفل الموقع خالص يعني مجرد ما الموقع يعمل له خمسين ألف ولا ستين ألف روبل طبعا يروح ايه يقوم الموقع قافل وبيرجع تاني يعمل مواقع بنفس الشكل بنفس التصميم يعمل موقع جديد وطبعا برضه يدفع للناس اول ايام وبعد كده ينصب بس احلى حاجه في الموقع ان هو ممكن يدي يعني مثلا هنا الموقع اللي هنشرحه النهارده ديتي بيديك 50% يعني خلال يومين فقط ممكن تعود راس مالك تمام يعني انت وحظك بقى يعني ممكن في اليومين دول يكفر الموقع فانت تخسر ما تلحقش تعود او ترجع الاستثمار بتاعك وممكن الموقع ياخد خمس ست ايام او ممكن يوصل 10 ايام ممكن يوصل شهر ممكن ياخد الموقع معاك شهر شغال وتسحب منه عادي وبكده ممكن تكسب مواقع مبالغ كتيره جدا يعني انا زيكم بشتغل زي زيكم وبخسر وبكسب برضه في نفس الوقت يعني في مواقع بتعوضني اقدر اكسب منها ممكن المواقع التانية تاخد تاخد كام يوم كده شغاله فبقدر اكسب واعوض وفي موقع مجرد ما بدخل عليه واستثمر ممكن مرضاش يسحب معايا ممكن يروح الموقع يقفل تاني يوم على حسب بقى تمام انت وحظك وده النهارده موقعنا النهارده موقع روبن فيست النهارده اليوم الثاني ليه شغل فاللي حابب يستثمر يا اخوانا يستثمر على مسؤوليته الشخصيه وبلاش التعليقات اللي انا بشوفها دي فانا والله ماليش ذنب في اي حاجه فيعني المواقع زي ما قلنا انت وحظك بقى في مواقع الاستثمار يا اما تكسب يا اما تخسر واكيد كلكم عارفين الموضوع ديتي فانا مش محتاج اشرح لكم ان مواقع الاستثمار ان هي مش موثوقه لا المواقع السمار طبعا مش موثوقه خالص خالص خالص فانت حابب تشتغل اشتغل على مسؤوليتك الشخصيه فانا دلوقتي هندخل نعمل تسجيل في الموقع الجديد دتي عشان خاطر هروح اعمل ايداع بس ايداع خاص بيا واللي عايز يدخل يعمل ايداع زي ما قلنا على مسؤوليته الشخصيه يلا بينا نروح نسجل في الموقع اول حاجه هنضغط على التسجيل من فوق خالص كده بعد كده هيفتح لنا الصفحه اللي انتم شايفينها كده هندخل اسم التسجيل بريد الالكتروني وكلمه المرور وبعد كده هنضغط انا لست برنامج ريبورت وبعد كده هنضغط على تسجيل حمل البيانات وارجع لحضراتكم مره ثانيه وبعد ما ملأنا البيانات هننزل تحت كده نضغط على تسجيل فبمجرد ما ضغطنا على تسجيل فتح معانا الموقع بالواجهه اللي انتم شايفينها طبعا الموقع اول حاجه اول حاجه الموقع لازم تدخل تعمل ايداع في الموقع فهنا عندك اول حاجه التعدين وفوق حتى وسيصرف وعلاوه والاحالات والاعدادات تمام فاول حاجه بتدخل تعملها على الموقع انت بتاخد العلاوه بتاعتك او بتاخد المكافاه اليوميه بتاعتك هنا بيقول لك الرصيد طبعا انا اخدت شهاده اعلان قبل كده او اخدت علاوه زي ما قلنا فانت اول حاجه بتروح تنزل كده تضغط على اي يافطه من اليافطات دي كده او اللافتات بيحولك طبعا على موقع تاني بنقفل الصفحه بتاعت الاعلان دي بعد كده نضغط على احصل على مكافاه كده انا اخدت المكافاه بتاعتي من الموقع طبعا بتكون مكافاه زي ما انتم شايفين 2 سنت من عمله الروبل طبعا هنروح نعمل ايداع كده على الموقع هنضغط على فوق حتى بعد كده بيدينا الرقم اللي احنا شايفينه ده كده بناخده copy او نسخ بعد كده بنروح على محفظه بير طبعا بنضغط على علامه السهم دي او الماوس بعد كده بنحط الرقم هنا نضغط لصق وبعد كده نحط المبلغ اللي هنعمل بيه ايداع انا هعمل ايداع ب 10 روبل وبعد كده هضغط على ارسال وكده انا هولي المبلغ هاخد بقى زي ما قلنا معرف العمليه او رقم المعرف بتاع العمليه هناخده كده ايه copy هنضغط نسخ بعد كده نرجع تاني للموقع آه معرف الدفع هنا او معرف العمليه بعد كده نضغط يجدد وزي ما انتم شايفين كده تم تجديد رصيدك بمقدار 10 روبل انا كده الرصيد بتاعي اتجدد 10 روبل هنضغط على كده على على, على التعدين نشوف اشتغل ولا لا وزي ما انتم شايفين كده التعدين اشتغل معايا انا اهو لمده 30 يوم هاخد 150 روبل ولمده 24 ساعه 5 روبل وطبعا هنشوف اذا كان الموقع هيبقى صادق او مش صادق فباذن الله الموقع هيكون صادق عشان خاطر الموقع لسه جديد وده اليوم الثاني ولو في حد اشتغل على الموقع يقول لنا اذا كان صادق او مش صادق في التعليقات عشان خاطر الناس تعرف انا والله ما باكد مش بكذب على حد خالص انا الموقع لو مش صادق بكتب بسرعه ان الموقع غير صادق حتى لو تلاحظوا في, الفيديو في الفيديوهات اللي هي قديمه شويه يعني في موقعين من اول تعوت اول امبارح آه طبعا نصبوا يعني كملت ارباح عليه فما رضيش يسحب معايا فكتبت ان الموقع غير صادق آه، لا تعمل على الموقع فان الموقع غير صادق عشان خاطر الناس تعرف واي موقع بيكون غير صادق بكتب عن الموقع غير صادق انا كده كده مش هستفاد حاجه لو الموقع مش يعني الموقع مش صادق هستفاد ايه انا هخليه ليه طيب او ليه هضحك عليكم لا الموقع الصادق اشتغل عليه اللي شايفه صادق وكويس اشتغل عليه والموقع اللي مش معج... اللي ما يعجبكش وحاسس ان هو نصاب ما تشتغلش عليه تمام كده وده موقع النهارده ورب رب يعجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته